Era una jove empresa de Sueca que tenia molt d'èxit. Possiblement, una de les explicacions era el bon ambient que es respirava a la feina. No hi havia massa diferències entre els treballadors, possiblement perquè es tractava d'una cooperativa. De fet, un dels costums era anar-se'n a esmorzar diàriament per grups sense importar la categoria jeràrquica. Un bon dia, un venedor, un administratiu i el xerem van anar a recuperar forces a mitjan matí. En creuar la carretera, tirada a terra, es varen trobar una llàntia d'oli com la de les pel·lícules, totalment nova i lluenta. L'agafaren i efectivament pesava. En desenroscar el tap va aparèixer un geni envoltat en un núvol de polseguera d'arròs, i parlant en valencià, per descomptat, els va dir «Soc el geni de la Marchal i sempre atorgue tres desitjos quan algú em troba. En aquesta ocasió veig que en sou tres, així que vos atorgaré un a cada un. A mi, a mi el primer, jo primer, cridada de forma desesperada a l'administratiu i sense deixar de parlar als altres i alçant la veu fins que els sentiren. Els del xinet va dir «Vull estar de vacances al Carib» i «Puf!» va desaparèixer com un somni. Tot meravellat, el venedor, home espavilat i de cullera, alça la veu més encara. «Ara a mi! Ara a mi!» Vull estar a Hawaii, descansant en la platja amb la meva massatgista personal, amb una inesgotable provisió de cervesa i... Puf! En acabar-se-li l'oxigen, per a poder acabar la frase, va desaparèixer també. El gerent de l'empresa, home de fortes conviccions, però de maneres lentes i reflexives, estava bocabadat i sense poder dir ni mu. Mai havia vist res semblant i encara no es podia creure el que li estava passant. Bé, ara te toca a tu, li va dir el geni de la Marchal. Doncs, doncs, doncs... Jo... Vull que eixos dos tornen a treballar després de l'esmorzar, digué el gerent, i així va ser. No cal tindre pressa per a parlar. Dir la primera paraula no sempre és el millor. Val la pena reflexionar en cada moment i esperar-se a tindre tota la informació necessària o mínima per a poder expressar-se i més si s'està al costat de qui mana. Les preses predisposen a sovint a prendre decisions inoportunes i imprudents. Tampoc es tracta de tindre tot el temps del món per davant per a decidir-se i ajornar les respostes d'una forma il·limitada. Tot té un equilibri en què la reflexió crítica i focalitzada és la reina. De fet, la natura ens ha donat dos ulls i dues oïdes i una boca per a poder observar i sentir el doble que parlar. Seria una llàstima desaprofitar tants òrgans i no buscar un equilibri. A més, qui parla l'últim normalment